你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello，观众朋友，大家好，我是大师。OK，现在我六个期是《侠客风云前传幽冥录》第二期。呃，小花鹅阿生寒仲师姐严丹生气血九十，虚影虚无界中的幻影，幽冥之力。 好，它不会移动，所以我们小心一点走就好了。刚刚他打得到我哎，所以小心小心。这个，他能打得到啊！小黑狼。 好痛哦！哦，格子那么圆。哦，就在攻击范围周围现身。好像气血只剩十，先休息一下。判罪绝业，神音断阳。哎，你出来干嘛，王八蛋！ 走这好像不太好，可不走这又好像很容易被打。我们旁观走很快。好，我现在还有五滴血，冲啊！ 哦，还暴击我，只剩三滴血，快啊！ <laughs> 这一集他在干嘛？不知道被打到会死掉，我超怕死掉了。因为我不知道他的行动距离，死掉啊！好，重来。 <laughs> 来来，好，我们重新来的时候，我们顺利的到达蓝色格子处了，赢了，符咒定型丸。破晓时分，远处传来鸡鸣，还有，就这样。 就就就这样，有什么东西吗？什么都没有，你骗我！等一下可以再进去一次吗？不对，你有什么东西？没东西吗？就得到一个符咒。 去一次。我不信。真的哎，就这样子，傻眼猫咪，我再缺壳一次，我不信。 对啊，好，我再缺个一次。好，第二次过了，没动什么东西啊。破晓时分，远处传来鸡鸣，一样啊，没了，就就这样。 就就这样，还是要三，就是总共可以执行三次，每一关都要过。好，那我们只我们玩三次看看，上次都通过看看会怎样。然后我猜，就是这个系列的关卡应该不是只有一关，那就是可能会有下一关，可能这个系列全部完成之后。 要得到一些东西才对，大概是这样吧，我想。OK，好，那我们这期节目结束。喜欢我们，欢迎到频道主页放上图片，两个订阅，也欢迎到粉丝站按点赞。以从最新消息，谢谢大家，再收看喽，谢谢，拜拜。